I बहुत भीड़ लग रही तोबा तोबा तोबा सारा मूड खराब कर दिया कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा ऑन हीरो अबे साले <laughs> कुछ भी लोग रहते हैं यार यहाँ पर चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम Too many thoughts on my mind. Kuch I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help. I don't need opinions, so don't. waste my time. Style Babu Bhaiya, Raju ka style. Ye Babu Rao ka style है इन आँखों की मस्ती के बर्बाद देखा आपने लापरवाही करना चाहिए What headshot! हग दिया हग दिया 有人。哎呦我的妈！এক্সকিউজ মি আই এম কালা ম্যান আমার সব কিছুই কালা কি করে कहाँ से आते हैं ए बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या इधर शॉट सीधे हो जा ज्यादा मेहनत मत कर सीधे जब तू बीमार आदमी <laughs> <laughs> महल डर गए किसे पूछूं शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस It's my life.

बहुत देखी लेकिन तेरे जैसे तीखी पहली बार यारी समझ गई ਚ ਪਰਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਚ ਪਰਾਂਦਾ ਗੁੱਤ ਚ ਪਰਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਚ ਪਰਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਰਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਦੀ ਵਾਦ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਵਾਦ ਦੀ निकल हुआ लेकिन एक सेकंड सारी समझ गई मैं कौन था यू मैं क्या था यू कौन है कहा से आते हैं मीना मीना टीका Dominica, Maga Naga Naga. शाबाश बहुत बड़ी नोनी चूतिया बनाया तुमको

कौन है ये यही तो है मुस्कान का आशिक हग दिया दिया अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है लेकिन ना भाई हग दिया स्वागत तो करो हमारा बेटा પડશે અરે દાદા હેપી દિવાળી હેપી દિવાળી હેપી દિવાળી હેપી દિવાળી હેપી બધા હરામી હો હેપી દિવાળી હેપી દિવાળી હા tell me. <laughs> Once more! <laughs> 顔にいるのかメリークリスマスメリークリスメリークリスメリークリスマスメリークリスマスメリークリスマスメリークリスマス एक और झकास चीज दिखाओ क्या हाँ ये इधर আচ্ছা তোমাদের কাছে চুন হবে চুন চুন চুন হবে চুন চুন খৈনি খৈনি দাও না চুন দাও না ढूंढना पड़ेगा कान है बे ये बहन डर गई बहन डर गई बहन डर गई কিছু খাওয়ার টাকা নাই টাকা নাই টাকা নাই টাকা দুই দিন দিয়ে কিছু খাই নাই নাই টাকা নাই কি টাকা নাই টাকা নাই মুখে মুখে তক্ত কি হচ্ছে কি হচ্ছে নমস্কার নমস্কার নমস্কার নমস্কার নমস্কার নমস্কার নমস্কার নমস্কার নমস্কার নমস্কার मैं कौन था यू मैं क्या था यू बहन डर गई बहन डर गई शाबाश बेटा वो आ गया देखो देखो वो आ गया स्टाइल में रहने का स्टाइल में रहने का स्टाइल में रहने का पता हरामी हो I am gonna be just the best in the house. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live for it. गोलमाल है भाई सब गोलमाल है फिर से चला वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी चूतिया बनाया तुमको देखा तो ये जाना सनम क्योंकि अपना टाइम आएगा तू ना नहीं तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा लेकिन एक सेकेंड Oh রেডি এরকম বলতে এরকম हरामी हो परांदा तेरी

क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या हाँ ये इधर was that shot? You puska. I owed him a... वाह क्या सीन है कौन है ये लोग कहा से आते हैं ठंडा खुला है প্যান্টটা খুলে দেন আমার কি আজব মেয়েরা প্যান্ট খুলে দেয় রাম কটা বাজে কটা বাজে দাদা কটা বাজে দুইটা তারা আছে দুইটা তিন দুইটা তিন আচ্ছা যাবো তো এক জায়গায় কটা তিনটে তিন তো আচ্ছা বড় হারামি হো सही खेल गया कोई तो मौके का झाल का है ना बड़ा हरामी हो आप प्यारी समझ गई गोलमाल है भाई सब गोलमाल है a minute. Who are you? জয় পার্বতী মা জয় আশীর্বাদ করি তাড়াতাড়ি বর পাও ভালো করে ভালো করে ভালো করে ভালো করে इतना सुसु लाते कहां से हो तुम हमारे पास तो इतना नहीं है, और रखते कहां आयो बेटा এই ব্যাগে কি ব্যাগে কি এটা ব্যাগে কি শুয়ে পোকা শুয়ে পোকা শুয়ে পোকা শুয়ে পোকা শুয়ে পিল ফুল তোমাদের হ্যাঁ এক্সকিউজ মি একটু মোবাইলটা একটা ভিডিও করে দেবে আমাদের দুজনের এইখানে জাস্ট দুই মিনিটের একটা ভিডিও হ্যাঁ একটু একটু হালকা এদিকে হালকা এদিকে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে একদম দেখতে ভালো আছে তো সব ঠিকঠাক नहीं तो कौन बे कौन बे नहीं तो कौन बे कौन बे मैं नहीं तो कौन मैं नहीं तो कौन बे कौन बे कौन बे अरे अरे अरे अरे আমি তো আমি জানি তো কোন আরে আরে আরে আরে ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দিদি নমস্কার ভালো আছো চুন হবে চুন চুন হবে খাও না খাও না চুন হবে চুন দাও খাও না তুমি খাও না আর চুন হবে না আর একটু দাও একটু দাও আরে চুন লাগতো চুনটা শেষ সত্যি খাও না সত্যি খাও না আর থাকলে তো থাকলে দাও থাকলে kiki kiki。哎妈！哎妈！哎妈！哎呀！哎呦我的妈！ प्यारी समाज हे अरे काकीमा कबे निले